judecătorești. Uite, Orison uh, Marta spune așa, nu așteptați ocazii extraordinare, confiscați ocazii obișnuite și faceți-le minunate. Eu vreau să confisc un, uh, o idee, de fapt, asta cu joaca cu copii și o să, uh, este pentru mine un lucru obișnuit, dar vreau să-l transform într-un lucru uh, extraordinar, într-o situație și ocazie extraordinară în care uh, să-l ajut pe părinte și pe copil să inventeze așa o bun uh, ai vrea să confiști și să-l transformi într-o ocazie extraordinară. Ceau!